меня зовут нелли э, его э. я виляю хвостиком я виляю хвостиком сколько лет ей мне пять лет четыре года и девять месяцев Посмотрите, как она... Почти пять лет. Сколько мне сейчас? Мне сейчас четыре года и девять месяцев.